guys! Welcome back sa channel ni Chika Lamo. <laughs> yes, we're here today sa Inside the Mod. And by the way, my name is Jess and this is Mama, Mama Sam. So they are namon subong. Oh my God, I can't say straight Tagalog. I'm sorry. <laughs> yes, since day off na mga bayot, agagawin namin is maglibot kami ng Manila. First destination, SM Plaza Lazaro. Ayan, kakain muna kami guys. Yes. So yung face shield mo, ibaba mo. Oh, okay. My God, we're inside the building. kakain muna kami. um, ano, gusto mo ano? Kasi gusto ko yung ano, yung lutong bahay. Nakakamiss yung lutong buhay. Lutong bahay dito. guys. Nasa mall. So, um, Sa mall, yes, lutong bahay. Meron. Um, wait, maghanap tayo. So see you later guys. Okay, bye-bye. So guys, we decided na to eat here kasi gusto ni Mama ng lutong bahay. Sino kakainin mo, Mom? Sana. Kakainin mo siya? Sana. <laughs> Sana oil. Sana all. Lutong bahay ni Kuya. Mama. Ayan. Hey guys, food ni Mama. Ha happy ka na, Mom? Yes. Bakit? Um, Bakit? feeling disappointed. Bakit? Ay, sorry po. Bakit? Don't worry, never mind. I'm expecting Say hi! Hi! Kain na tayo dito. O thank you ka na. Thank you pala ha sa mga 400 subscribers namin. <laughs> Maraming salamat. Hindi namin ginakala to sa first ano namin video. 1,000 plus na so far. Thank you so much. Yes, going back. <laughs> And we're back. Yes. <laughs> so saan natin pupunta? Tapos natin kumain. Mag-shopping si mama sa DB. Sexy oh. oh, mama, saan mo gagastusin yung yaman mo? Yung Diyos ko, yaman talaga. Yung Oo. ano, mo, yung <laughs> Ngayon nga, di ba? Dapat sa SM na tayo. Ikaw yung mayaman sa atin dito, mama, di ba? Walang Saan mo gagastusin yung yaman mo, mama? nice. Walang yaman-yaman. Okay, kung gusto niyo po ng habayanas, mamura lang. Nalabenta daw si mama. Oo, pala, pamay na lang. pamay na lang po. Oo. So, paakyat na kami sa second floor. Mag-check kami ng mga damit. Alam mo na, dito sa bebe. Pero in fairness, friend, ang mahal ng ano. Na? Medyo mahal ang presyo. Kasi dahil siguro sa, sa COVID. Why? Sure. They have to sale. Ay, bodega. Ah? 50 pesos. Uh, KO. KO. No. Dami kong wallet. bilis na nga, ano, 50% off. 50% off. So, nag-sale sila ngayon. Yes, guys. So, if you have any suggestions, if where to go, saan pumunta dito? Is it your first time here ba? No. Oh. Marami ng beses, di ba? Marami ng beses. So, saan mo ka marerecommend? Feeling ko 999. Oo. Eh, nasa 168 tayo. Oh, mura mas. Mura mas, oh. Wholesale. Per ba? How much? Ito is uh, 70 pa. Wholesale 55. 55. Oh, taray. Oh, mura, oh. Diba? gusto ko lumili. Ako din, parang gusto ko. Face mask. Sige, bilihan mo kami guys. Bye-bye. Guys, update lang. Sila kalam kung nasan kami. Mama! Nag-vlog kayo, friend? Ito, andito kami ngayon sa favorite place ni oh, Mama. Mama. ayan, Mamaya, i-subscribe niyo kami. Oh, andito kami sa place ni oh, Mama. Oo, Mama. magpa magpaspa. Favorite place ni Mama. After a long day na nagladlad, naglakad, hindi hmm. maintindihan kung ano ang sena. Ito buong araw namin. Oh my God. So Mama, bakit ka napabalik dito? Hindi kasi dito, maganda talaga yung service. Service. <laughs> Dito lang sa Juan sa Metro Cell. Oo. Saan pa ate? Isitan. Sa Isitan. Yes. Imagine. Metro. Metro Silve. Oh, Metro Zen. Imagine from Quezon City, napunta sa Isitan. Ay, Diyos ko. Delisoria. Yeah, Hindi maintindihan, Lazaro. Ano, madam? Kanina, SM Lazaro, we're here na sa Isitan. Kasi si madam, mag-pamper. Ay, madam. Mm. Ano, madam? Siya sa pearls mo pa lang daw. See you later. Tingnan natin ano mayay sa paa niya. Ano ginagawa niyo ate? Yan eh, para sa kwan, tawag dun sa gel polish. May kalyo yung kamay. Ah, hindi. <laughs> Grabe ka. Gel polish daw. So, hirap siyang galin. Ay. Kaya ibabay. Iba talaga pag maarte, no? Ang daming ganap. Diyos ko. So, I decided medyo pakato na siya. Ngayon ko siya ng konti kasi maano na, hirap. Nahirapan ka na? Oo. Mahirap talaga pag mahaba. Oo, sobrang haba. Bakit hirap pag... <laughs> Nasasaktan? Mamaya sinasubscribers tayo. <laughs> Nasasaktan ka dahil pag mahaba? Ah, pagkasabay ka. Ayun na, Dai. Diyos ko. Napagod ka, Dai. Oo, pagod na. Anong ginawa mo? What's that? Sa, pa- sa kamay mo? Kamay yan, Day, or paa? Sa kamay. Kamay. Nagpapatanggal eh. ng ano neto, <laughs> ng polish, kasi nga ang hirap tanggalin pag uh, gel polish, Oo, right? oo. So ano, oh, makita mo na yung paa mo. Oh, ang galing ni ate, oh. Sarap. <laughs> Sarap kaya. Ang galing ni ate. Diyos ko, napagod kami sa kakabenta sa daan panoorin niyo sa isang video namin. Si Mama, ang galing magbenta, sales ah. talker. Dapat kung ako kanina, takuhan ko talaga yung sa ano. Huwag mo i-ano, last. suspense yan sa next video. Mm. <laughs> Talagang magpakamatay talaga ako para makabenta. Lahat talaga gagawin mo. No? Gagawin ko ang lahat. Charot. <laughs> See you later pag tapos na. Tingnan natin yung outcome. Magpapagawa ka ng kuko? Ano shout out tayo, be? Ah, yeah. Sino shout out mo? Ah, mga friend natin sa Taiwan. Yes, we have a Taiwan subscriber. Oh my God! Thank Yan. you for watching. Thank you for watching. Sa mga... Tagamulilaw pala, si ano, si Brandon Pedrosa. Nagpa-shout out din. Yes, si Balot. Nagpa-shout out. Dahil si Balot, shout out. Shout out, ano, miss you. Na-miss Namiss kita. Oh. O sila actually. Oh. O si Darwin din. Nagpapashout shout out. Si Darwin Ami. Oo. Oh, Darwin, my God. hello. Bakit po puro mga boys gina-shout out mo? Oo. Kas. Kasi ano friend, Ading. Hello, Ading. Shout out kay Ading. Thank you Adela so much May Flores. And si ano, si um, hmm, nakalimutan ko, Belby. Si ba si BMB? BMB, yeah. yung boilers ko dati. Si oh! Lino. Siya na ngayon ang na, may-ari ng corona sa daw. Oh my so, God. So, may, may swagon. Oh, siya na. Bongga. Oo, shout out, BMB. Miss you. Sa so, mga friends ko din. Si ano, si Richiel. Nagpa-shout out. Office work ko dati. Tsaka si Gigi. Nagbigay siya sa akin ng ano, Silvanas, yung Sans Rival. Ay, Tara, thank so, you so much. Titikman natin yun mamaya. Yes, thank you. Yes. Thank, Thank you, And kay ano, kay Rika Lasugas. Oh. Di ba? Rick, Mga friendship. Yes. Mama, what's Hi. that? Ito ng finished product. Yes, ang ganda. Yeah. Oh, ito si ate gumawa. Yeah. Hi. Hi. Si ate sa dulo ng foods pa sa akin. In fairness, magaling expert, dito na siya tumanda. Chika. <laughs> Bongga. Ano dali? Pagod ka, te. Chika <laughs> Madami. Mama, nag-construe ka dati. Hindi ma, mapangin naman kasi madali siya kuskusin. Kesa naman kuskus pa ng kuskus, wala ka naman nakukuha. Tama. Ito, talagang sumasama yung <laughs> Dai, what happened to your hair nails? Gawa na, di ba? Sakit nga, hindi ko na kinaya. Ano nangyari sa'yo? Hindi kasi napulika. Mag-tear away ako yung... <laughs> Yung nails. Juliet! <laughs> Romeo and Juliet. Diyos ko. talaga. Yan si ate. Guys! We're done! Yes. Saan tayo ngayon, guys? So, Joey Earth na. Joey Earth na. After naman, after nyo mag-pamper. Hindi ka na-stress? Hindi. You look stressed, di ba? Prayer not na. Although napuli ka. <laughs> No. uh, Nagpe-pedi na puli ka. Diba sobrang ano siguro? Yes guys, pauwi na kami. Wait, saan ako tatap? that? Hard feel. There. Zip card. So, na kami with <laughs> asawa ko. <laughs> Nagharbat ng lalaki sa isipan. <laughs> Kaya kami natagalan. Dahil ilang minutes kayo doon? See you later. Bye-bye. Bye! Yes, guys. Dito kami siya. No normal, guys. Kasi, tsura ko talaga putiyak. Wiley. Bye! Mama! <laughs> yes. ano ginasenti mo? side side. <laughs> Locate mo na na. Ang gapa ta. Ah. Pang Korean Korean. Gano. Sa Korea. <laughs> Ayan dark na oh. nag-chat sa akin. Taga? So, feeling mo, baka doon ka naman din sa Kalawangan per May. Akala ko <laughs> malayo, hindi ko naman alam. Ay, so expect ka na naman din sa Kalawangan. Bit. Tondo lang ako. Safe doon. <laughs> Guys, we're here na. Sino ba? lalaki sa balintawa. Damo, di mo. You like? <laughs> Bye. Hello. Yes, Hi. we're here na. Welcome back to our channel. Medyo paguda na ang mga bayo. Pagoda Harrison. Ah, At mm, So si- last. Alam niyo na kung anong gagawin. Cooking show. <laughs> Okay. Um, so we have... Sinigang na hipon. And then, um, what do you call it? Hipon. Hindi. Yung isang klase. Nilaseng na hipon. Oo, nilaseng na hipon. Something Chusera. like that. And of course, my favorite. Bangus. Bangus pinirito. Pero nag-ano namin, na-remake muna siya namin. Yes. At saka itong bongga, lahat na ito, deliver. In fairness, uh-huh. bongga si Manong Grab. <laughs> Thank you so much, Manong Grab. eh, <laughs> si bakla kasi pagod pumunta sa market. Ko, Alam mo na. Ah. Baka daw ma-COVID. Huh? Sera. <laughs> oh, of course, di ba? You know, health is our he- wealth. Ngayon na hindi na, Day. Health or being healthy is a talent. Ay, ngayon? yeah, skills okay. mo na yan, Day. Survival of the ah. fittest. Pero in fairness, napaka-healthy ko. Kasi nga, di ba? Self-proclaimed? From, hindi. Kasi na from first day of COVID. Hanggang COVID, ngayon. Uh, yes. Yeah, hanggang ngayon. Mm-hmm. Buhay na buhay si Bayo. Excuse me. Yes. <laughs> Ganun ang nails. Uh, ito yung gawa niya sa salon. Although na medyo na-gira siya, pero at least Carrie. Carrie. So guys, see you later. We're going to cook. Bye bye. hinihintay natin siyang kumula. And then, I'm going to put this one isa-isa. Siyempre pa isa-isa. Wala na. Matagal <laughs> lang. <laughs> pa isa-isa. Diyos kumilisan mo, day. Medyo himan. Ako liwat. Eh, cut ko na rin. Siyempre pa isa-isa. Alam nyo na. Nahugasan to dai. Chika lang. <laughs> Ugas. Para at least mas masarap. Guys, suggest nyo ako. Tama ba tong ginagawa ko? Magsinigang. Nagpa-practice lang siya po. YouTube lang to. Pero I don't know. Yung water. Ay, yung water daw. Ba't sobrang daming water? No, konti lang yan. Tumaas lang siya kasi maraming shrimp. Mm, diba? Okay, hindi siya binajet. Yung... Wow. <laughs> so <laughs> tayo hindi binudget ha. Hindi siya binudget talaga. Yung Dami shrimp. yung shrimp, kaya tumaas. Kasi sabi nila, yung shrimp dapat pa isa-isa para hindi siya ma-stress. <laughs> hindi ma-stress na ilagay sa kumukulong tubig. Ganun. Mm, okay na. And we're done. Hintayin natin siyang kumulo. Hayaan lang siyang kumulo. <laughs> Ah. shrimp, naging satay, mm-hmm. sa onion and garlic and butter and olive oil. Child. Napaka-social naman po. So, ilagay ko na yung ano, yung Sprite natin. Let's see kung anong ganap. May ganito, ganito tama to? Yeah. Stop! Stop? Yeah. Okay na to. We need to add brown uh, sugar later. N- not if now. you have. Not now. Na- oh, brown you sugar. can. But then, um, mas maganda pag ano, try mo, i-check muna natin pag tamang tamis, pag medyo kulang lagyan ng Sprite pa. Brown sugar na ah, lang. <laughs> Yun. Ito na guys. Ang bakas ng mandirigma. Nabusog ka man lang. Yes. Sobra lang, sobra lang. Nakyo na gid. Kapoy. Hindi ako guwanta. Ito na guys. guys. Alam nyo na. Si Mama. Nomti. Nomti, Nomo. So Mama, ano? Sunny Paano? Ano Lemon or up, <laughs> up. Anything. Apple. Apple, masarap. Ogora. Balanon, anon, kang ano pala hubog do. Oh. Wait. Ano <laughs> siya lang. Ako akong basket. Set. Basket. Basket. Alam mo na, si mama. Balaon pala hubog. Agyo ang chano, puro belly, oh. Sorry lang. Puro beer belly. So, ayan, may basket. Mm, ano scary. lemon or ano? Apple na? Mm. Lychee, masarap. Ay, di mo bet. Ilan? Ilan maubos? Bahala ka, go. Very, very light lang naman kami. Uminam. Hmm? Kami? Pagkatatatlo sa atin. Kami? Pagkatatatlo, <laughs> carry na. Mas expensive. Kasi dalawa-dalawa. Kaso wala nang out. Lychee. Parang alam mo. Saan dito? Lemon lang yata ang available. May pink. Ha? Walang pink. I'll oh, go lemon. Ito Yeah. 2, 4, 6, 8, 12, 3 times 4, 12. 12? Ah, 3 times 12. Yeah, 12. Oh my God. Carry <laughs> na yan. Carry na yan. Lilitsi na tayo ulit. <laughs> Oh my God. Later pag ulit. <laughs> Oh my God. Smoke daw, be. Wala ata sila. Wala. Hindi sila bibenta ng Yossi. Oh, hindi meron yan. Eh, bakit ganon? Sa iba meron. Ewan ko. Bakit? You ask him. You ask him. Dai, you ask him, Dai. Never mind. Bakit? You ask him na. Wala kang sigarilyo. Ano, sana. Sangarilyo sana. <laughs> Isang case talaga yung bibili. This ka, laban. Alam mo na, si mama. Asan yung favorite? Yung favorite toy mo asan? Hindi mo nakita. Ano? Favorite toy mo. Ay, hindi. Kala ko ma-zoom, di pala. <laughs> Siya. So that's it for today. That's it for today, guys. Diyos Oo. Lord, tama na. Wala na. kailangan namin magpahinga. <laughs> Para may another LG eh, na naman kami bukas pag pumasok kami. Pero last na to kay Manomo. Manomo na. Bye-bye.